中学校ダンス部です続いて板橋第二中学校ダンス部ですさあそれではまだまだ踊っていただきます3曲目「二輪ソウルダンス2 It's a Bash」です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 Dollar